Para mí ha sido una experiencia enriquecedora como mujer, eh, aparte como mm, persona que va a ayudar a otras mujeres a empoderarse, ya que lo necesitamos, y ha sido renovador, ha sido lo que necesitaba, lo que necesitaba ese empuje que necesitaba para salir otra vez a la calle, decirle a mis clientas, esto es lo que necesitamos las mujeres. Pero claro, desde mi vivencia, desde que lo, me lo creo, desde que lo siento. Me ha parecido poca, necesito más. <laughs> Pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que me voy con ganas de más, de seguir, de continuar, de seguir recibiendo todos los eh, consejos o de alguna forma eh, seguir viviendo esto para, poder eh, construir lo que yo quiero en mí y en mis clientas. Totalmente. Es algo que creo que ya estábamos tardando y que desde hoy empiezo mi empoderamiento para poder decirle a mis clientas que esta transformación que yo he sentido la quiero ver en ellas.